la situación por algún lado tenía que salir porque evidentemente si todo va bien, pues eh, la gente pues eh, se acomoda, pero si todo va mal, pues la gente tendrá algo que decir. Y este es el caso actual. En la medida que los partidos políticos pues se han institucionalizado y se convierten en un fin en sí mismos, y una carrera profesional, la política se convierte en una carrera profesional de algún, pues los ciudadanos eh, notan un desapego. Esto sumado a toda la cantidad de acontecimientos que se han sucedido, uno de ellos es este de la crisis económica que dan llamar, que ha tenido una consecuencia grave en todo el mundo y especialmente en España con la crisis inmobiliaria, que era lo que se dedicaba el país entero, hasta que construimos el doble de lo que hacía falta. Entonces, ¿ahora qué nos dedicamos? Que la crisis haya estallado por las finanzas, que la especulación haya quedado fuera de control, que la falta de regulación de los mercados financieros, que se hizo premeditadamente desde los años 80, sea una de las responsables de la situación que tenemos que las grandes corporaciones y los grandes fondos de inversión están en condiciones de imponerle a los bancos centrales de los países soberanos o al Banco Central Europeo de la soberanía europea las condiciones, es algo que nosotros venimos formulando desde hace tiempo. Hoy es evidente. El capitalismo es el sistema. La democracia es una forma de organizarse dentro del sistema capitalista. Pero es que el capitalismo es el sistema en el que estamos viviendo. Entonces, claro, ahí está el gran problema. Y es que esa, la voracidad de esa bestia es infinita el libre mercado es imperfecto y por lo tanto tú tienes gobiernos que son los que crean los marcos legales en donde empieza la competencia, eh, en donde tienes diferentes actores, diferentes empresas que compiten entre ellos y tienes precios. Una cosa es eso. Otra cosa es el, neoliberal, el neoliberalismo, que es procurar la, la mínima intervención del Estado posible dentro digamos, de las normas regladas del juego económico capitalista. Y hemos llegado a un estado de bienestar que simplemente el decorado, sin querer y sin darnos cuenta, nuestro e-, ecosistema es tan complicado, tan complicado, que cualquier quiebra mínima nos afecta mucho. No estamos acostumbrados a vivir en taparrabos y descalzos, no lo estamos. La relación financiera es aquella que hace que cualquier acción humana, cualquier actividad humana, pueda estar o deba estar sometida al cálculo financiero y a la lógica del capital financiero. La forma de funcionar del sistema capitalista hoy es haciéndonos interiorizar la represión, haciéndonos interiorizar la reproducción del propio sistema. Yo tengo que luchar contra la banca no solamente denunciando su, comportamiento especulativo, sino que tengo que luchar también no endeudándome. Digamos que nos han hecho adictos de algo, de un entorno que no necesitamos en absoluto, pero en el que ya no podemos, del que ya no podemos salir. O sea, nos han dado la droga y ya ahora que, que somos adictos estamos en sus garras. Esta es la puta realidad. Yo estuve inaugurando una televisión de una comunidad autónoma y me dice el presidente de la comunidad, tomando un café, me dice, joder, acabo de aprobar la construcción de no sé cuántas mil viviendas de protección oficial para jóvenes. Me acaban de llamar del banco diciendo que me olvide de la campaña electoral y de todo lo demás. O sea, te quiero decir que cuando tú hablas de hasta qué punto hay interconexión, no es que sea interconexión, es que el sistema es el capitalista. No estamos en otro. Eh, hasta ese punto. Entonces, quiero decir, cualquier paso que tú das en algo que tú crees, automáticamente tienes una llamada de teléfono y dice, mañana no vas a estar ni tú ni nadie, muchacho. Sois interinos sois los putos administradores de esta finca porque yo os lo permito. Pero nosotros somos los dueños de la finca. Ese es el problema. Si no ingresas, no gastas. Si no gastas y quieres comprar algo, te endeudas. Si te endeudas y eres botín, pagas un interés más bajo. Si te endeudas y eres Pilar García de la Granja, te ponen un interés muy alto. Y si no pagas, te embargan. Esto que pasa en las familias, pasa en las administraciones públicas y pasa en los estados. Una vez que eres rico, puedes discutir qué haces con el dinero de los impuestos. Puedes decidir si prefieres carreteras, si prefieres hospitales, si prefieres educación o si prefieres que las personas libremente decidan dónde inviertes un dinero. Pero cuando atraviesas una situación económica crítica de empobrecimiento de un país real, como es la que estamos viviendo nosotros y la que se ha vivido en los países occidentales, eh, claro que queda obsoleto la derecha o la izquierda. Lo importante es crear empleo para que se paguen impuestos para poder mantener nuestro nivel de vida. Los listos llegarán y el que en esta sociedad, con estos recursos, no tiene acceso es porque es gilipollas y entonces no merece estar. Ese es el planteamiento de los neoliberales. ¿Qué ocurre? Que entonces el mundo se divide en dos, los que han llegado y los excluidos los excluidos forman guetos y esto es una puta merienda negros. Los bancos mal gestionados deben de poder quebrar, igual que una panadería mal gestionada debe de poder cerrar sus puertas. E igual que no damos ayudas al pobre panadero para que venda más pan en época de crisis, no entiendo que haya que dar ayudas a entidades financieras que han gestionado mal en época de crisis. Pues es una cosa que yo ya he discutido mucho también con otra gente, cuando la caída del telón de acero, allá había una, otra, otra órbita que como eran países muy totalitarios, estaban muy denostados desde el punto de vista mediático. Pero eran los que ponían freno a esto, ¿sí? ¿eh? Cuando estos se quedaron sin el que les trincaba el cuello cada dos por tres y les decía, ¿tú qué pasa? ¿Que te quieres estás poniendo chulito? A que te quedas sin petróleo, a que te quedas sin coltán, a que te quedas sin recursos para hacer tus ordenadores. Pues se ponían las pilas y se equilibraban. Ahora el capitalismo se ha quedado solo y no tiene quien quien le ponga un lastre. Entonces se dispara. Se dispara y va a por todas porque le importa un carajo. Lo que pasa en Barcelona es que eh, se ha intentado aplicar, mm, se ha intentado, digamos, eh, reprimir algo que mm, con, unas excusas absolutamente falsas y que no eran absolutamente reales, con unos intereses que todavía no se saben del todo, el que puede haber desde, desde la idea de seguridad ciudadana vinculada a la victoria del Barça, etcétera, o a patrocinadores que tenían compradas las vallas en los edificios de la zona, no se sabe todavía exactamente cuáles son, pero el hecho es que una persona, o sea, un, un manda de repente a unos mozos de escuadra armados hasta los dientes a mm, sacar de ahí, de, de la manera que sea, a unos acampados que estaban ejerciendo una resistencia, o sea, que estaban de, manera absolutamente pacífica. El desalojo de Barcelona es una de las páginas más cómicas que se han escrito eh, en el eh, vodevil en el que se ha convertido el Estado español. Porque fue un desalojo con derecho a realojo. O sea, nunca eh, hemos sido el hazme reír del mundo. O sea, nunca se ha producido un desalojo para que luego la policía vuelva a realojar en el mismo sitio a los que ha sacado a palos, eso sí, palos muy progresistas, pero a palos, de la plaza donde estaban alojados. Napoleón decía que la ley hay que aplicarla todos los días y en cualquier circunstancia, porque si no lo haces así vas creando espacios de impunidad que mineralizan, que se quedan ahí, y cuando ya no te queda más remedio que aplicar la ley, parece brutal la aplicación de la ley. no había ningún problema de salud pública, la plaza estaba limpia, es más, había casi casi una, un, énfasis en el tema de la limpieza, la gente barría, etcétera, etcétera, veías ahí un énfasis en la limpieza de repente llegas y dices mm, que desalojéis, que tenemos que limpiar. Y lo primero que haces es empezar a llevarte todas sus cosas y tirarlas a un camión de basura, incluyendo los ordenadores. ¿Qué, cómo, esperas que reaccione la gente cuando le tiras su ordenador a un, camión de basura y se lo tiras así, a la una, a las dos, a las tres? ¡Guau! La gente lógicamente reacciona diciendo, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Nos estáis desalojando y no nos da la gana de irnos de aquí. Estamos aquí reunidos discutiendo pacíficamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento, quien da la orden de cargar no es que haya cometido un error, no, no, y, no es que deba dimitir, no, es que esa persona ha tenido un comportamiento criminal en democracia. Esa persona tendría que ser cesada. Vemos sus cuadras son perfectas, perfectamente, eh, personas perfectamente normales que siguen órdenes. Aún así, tendrás que plantearte las órdenes que te dan en algunos casos, porque que te digan pégale a esos que están ahí quietecitos con las manos arriba, pues hombre, no sé, no sé yo si es muy coherente con la idea de, una democracia evolucionada.